Saluton, cae bonvenon al nia medito numero 30. Do, iam unu monaton ni meditis, wow. Do, hodio por uh, festi tiun uh, datrevenon, mi volas mediti eh, ne nur per la originala vercaro, sed anca o en la compagnia de aliai vercoi de Zamenhof, cae sur ili estas mistera objekto, mistera ajo. Bone, mi uh, legos kun vi por kune mediti parton de gazet articolo el la esperantisto jaro 1892, est titolo estas Ciu ni progressas? Pagio 157. ciun foion, ciam la bruo en nia fero, iom mal tranquilligas, ciam passas celca tempos en nova evideblai factoi, ni ricevas de celcai amicoi la demandon, ciu nia fero progressas, au ciu gi haltis? Celcai el niai amicoi pensas, che a fero progressas nur tiam, ciam gi bruas. Tial la humoro cae opinio de tiu ci amicoi cun ciu tago alie chancerigas. Ciam ili trovas en gazeto multa in console novajo, ili ekrias vivo Esperanto, ni iras ni venos, ni atingos baldaŭ la celon. Ciam pasas kelka, ni turnas la pagion, Tempo sen nove aperoi, tiu ci amico e venas la convinco che ni stara sur unu loco, au che ni ec mortas, ca ili perdas la curagion, ca lasas fali la manoin. Mi transaltas ion kai mi diras tio. Ni iras antauen regule. La vera amico de nia ideo laboras tranquille kai kun egala amico. De flanca bruo kai de extera shaino neniel dependas la sorto de nia fero. Nie la tubero en la fero. Flanca bruo kai extera shaino ne devas influi nian celon. Do, mi pensas che en la non tempa e poco pro rapidezzo, pro amasso da informoi, ni mult foie chanceligias pro influo de flanca e bruoi kai extera i shinoi kiel diris zamenhof belega esprimo to la sorto de nia fero esas en niai manoi, fin fine. En nia decidemo, en nia loialezzo alla celo, cae do ni, nia coro devas resti suffice tranquilla por uh, eh, antaueniri sen fine al G. Do, eble, citiui meditoi povas utili certe ili utilas al mi. Mi havas multa endevoin pro professio kai pro la vivo generale, mi trapassas mal facile momento nella vivo, mi povas diri. Sed eh, la facto che mi ciu tage meditas con vi, helpas al mi. Kai mi cias che tio helpas anco almeno altri al vi. <laughs> kai espe, eh, espereble anca al aliai. Nu, to ni profitu la momenton cune mediti, kai cun mediti. Char tio helpas al ni tranquilligi nian coron, teni la curagion, kai eviti che aferoi falu el niai manoi la celo lumu al ni. Bone, do, gis morgau, ni salutas la misteran ajon, la alieen publicazioen de Zamenhof, con con verquia de Zamenhof, cae, do, gis morgau, cae antauen, sen fine, cae ciam.